Your Excellency, yang Mr. Mulia President Bapak Presiden Republik Indonesia, Ketua dari DPR RI, para Ketua Parlemen, sesama anggota teman, Parlemen, para rekan-rekan, para hadirin yang kami hormati, saya merasa mendapat kehormatan dapat berdiri untuk ya, berbicara di depan oh, Anda semua dalam upacara pembukaan Majelis ke-144 International Parliamentary Union iya kita bertemu bersama-sama di Nusa Dua atas nama semua yang hadir di sini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas keramah tamahannya dan menyambut kami dengan begitu hangat dan penyelenggaraan luar biasa untuk pertemuan global ini. Ibu Ketua, kami semua merasa bah, di rumah sendiri tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terima kasih banyak. Para teman dan sahabat, kita ada pada persimpangan jalan, kita dalam tahun pertama dari pandemi yang begitu berat nih, lebih dari 6 juta rakyat uh, di seluruh dunia kehilangan jiwanya dan banyak yang masih terus menderita atas tragedi ini, kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun dalam pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, uh, nampaknya ini semua menghilang dalam waktu yang begitu singkat, dalam waktu hanya dua tahun saja. Semua yang telah dicapai berkaitan dengan pembangun, uh, tujuan pembangunan yang berkelanjutan sangat berubah dengan drastis dan ada kejadian-kejadian lain atau kasus lain, ada kemunduran. Banyak bukti bahwa perempuan dan banyak masyarakat, komunitas yang terdampak oleh konsekuensi ekonomi dan sosial dari krisis kesehatan dalam suatu magnitudo yang pernah belum kita lihat sebelumnya dalam masa hidup kita. Uh, we jalan yang kita usahakan untuk kita seberangi dalam suatu pemulihan ekonomi akan sulit, akan berat, ini kita ketahui. Namun, meskipun kita menghadapi semua tantangan ini sebagai anggota parlemen, kita berusaha untuk memainkan peran kita untuk mendapatkan kesejahteraan untuk masyarakat kita dan parlemen kita tidak menutup pintunya kita beradaptasi. Kita beradaptasi cara kita bekerja dan kita tidak pernah um, kita tidak pernah berhenti melakukannya selama dua tahun ini. Hal yang sama terjadi dengan IPU. Kita berubah cara kita bekerja dan kita terus bekerja selama masa ini. Uh, dan uh, setelahnya, baru September yang lalu kita bertemu di Wina untuk konferensi kelima dari ketua-ketua parlemen dan saat itu kami berikrar untuk menggunakan atau melakukan kepemimpinan demi multilateralisme yang lebih efektif dan untuk merealisasikan semua hal ini untuk rakyat kita dan untuk planet. Dan tiga bulan yang lalu kita bertemu di Madrid untuk majelis IPU yang ke-143. Kita tahu bahwa begitu banyak tantangan saat ini terhadap demokrasi, dan kami berkomitmen untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan rule of law, mempertahankan martabat manusia, dan kebebasan-kebebasan yang fundamental. Namun, dan begitu pula kita bertemu pada saat ini. Perdamaian dan komunitas global kita goncang karena adanya pelanggaran yang terbuka dari undang-undang internasional dan pada komitmen yang kita upayakan untuk bisa kita capai. Salah satu anggota dari komunitas internasional kita, izinkan saya mengatakan, bukan hanya negara, bukan hanya satu negara saja, tapi anggota permanen dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki senjata nuklir telah melakukan invasi terhadap negara lain, mengebom kota-kota, dan mengakibatkan bencana humaniter pada skala yang belum pernah kita bayangkan akan kita saksikan sejak Perang Dunia Kedua.